Ребята, всем привет! Сегодня мы будем рисовать мотоцикл. Начнем с передней части байка. Изобрази мне обычный корпус в виде зигзага и ручки, за которым мотоциклист держится, когда едет. теперь рисуем сиденье. Теперь нам нужно проработать нижнюю часть, а именно колеса. внутри колес прорисовываем диски забудьте нарисовать выхлопную трубу. Они тоже используются на байках. Теперь здесь пишем номер 46. здесь пишем номер. Сейчас стекло еще дорисуем а вот здесь вот. слишком много тверд. Explica. Ребята, не забывайте подписываться, подписываемся и пишем комменты. Вот такой, ребята, у меня мотоцикл получился. Выпад